内藤さもう焦んないんだったらそれでいいよあお前は今の現状に満足してるこの野郎 MVP おめでとう新日本プロレスの主役おめでとうお前はそんなことで満足してるこの野郎俺はなお前とはプロレスラーとして違うんだよこの野郎しっかり IWGP ヘビー級チャンピオンとしてレインメーカー岡田和親としてしっかり東京ドームもプロレス界も 素晴らしいものを俺が連れてってやるよおいプロレスカーのよトップがどこか分かるかおいあレインメーカーの持ってるあのベルトだよこの野郎